Начнет колыбель, тихо дрема начнется, Коснется лба нежной рукой. Уставшее солнце все ниже садится, Скрываясь за Русью рекой. И месяц уж по небу ходит высоко, Он млад нынче и златовлад. сердцах Там хитрые змеи, там